አሁን ነው ከ process ወሬ የገባው። ደክሞታል። ስለዛ ወረፋ ያዟ። አዎ ኦንላይን የተመዘገባችሁ በዛ ግቡ። ኦንላይን የምትመዘገቡ ከውጭ የመጣችሁ ቁርጥማት ማስቀመጥ ትውካት ምናምን በሽታ ያለባችሁ እዛ እንትን አካባቢ ድንኳን ውስጥ ያለ እዛ ሂዱ። ሰው አታስቸግሩ። አሁን አዎ ቅድመ ነይ እናቱ ነይ ነይ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? እስካሁን ስምሽ ማን ነው? ፋሲካ። ፋሲካ ገና ቢሆን ጥሩ ነበር አተ እሺ ፋሲካ፣ ምንድን ነው ፈለግ? ምንድን ነው ያመው? ያቃዥሻል? እንዴት ያረግሻል? ወደ አንቺ እሺ፣ በጣም ትልቅ ይሆናል። በስመ አብ ወልድ ከዛ ማታ ላይ ላይ ከደረስኩ በኋላ ፍርጥ ያደርገኛል። ወይኔ እንደዛ ነው እንደ እሱን አማማሽ አይዞሽ መድኃኒቱ እኛ የሌለ መድኃኒት የለም አይደለ? እንደ ሮማንስ ፍቅር ምናምን እናስገባ እዛ ቦታ ህልምሽ አረንጓዴ ቦታ ላይ ፓልሳስ ብለሽ ያታኛሽ እንዲሆንልሽ እንደሱ ይሁንልሽ። እሱም ማታልክ እንሰጣል። ምንድን ነው በሲዲ ነው የምትፈልግ? በፍላሽ ነው በምንድን ነው ፊልም የምትፈልግ? በፍላሽ ነው የምትፈልግ? በቃ አሁን ፋሲካ ዶክተር ይመጣል፣ አንቺ ያያል፣ ጎኑ ይወጋል፣ መርፌ ይሰጣል። ጉዳዩ ቻው። እሺ አይዞሽ ፋሲካ ሂጅ በቃ አርሳሻል። አይ የአባቴ ስም ነው። ፋሲካ። እሺ ሙልጌታ አባትሽ ሙልጌታ። እሺ በቃ አሁን ፋሲካ አንቺ መድኃኒት ታገኛለሽ። ህልምሽ ነቃዥው ወደ ላይ ወስድሻል፣ ከፍ ያደርግሻል። ከዛ ያ ወይኔ አይዞሽ እድሜ ያላሽ ያንቺ እድሜ ስንት ነው? እድሜ 17 እውነት ትንሽ አቃነሽ ገና ልጅ እኮ 17 ጾታሽ ወይ ናይሽ እንደ ነው? በቃ ዶክተሩ በኋላ አሳየ ነግሬሻለሁ። እ እንዲህ መሸወድ ያስፈልጋል። ለዶክተሩ ጾታሽን ታሳያለሽ። እውነት ግልጽ ታደርጋለሽ። በቃ እሺ፣ ጨርሰሻል። እሺ፣ ችግር ፋሲካ አይዞሽ። እሺ፣ ማለት ሳይሆንሽ ነው ዘለሽ ምትቀር ችግር ያላት ስራ ማን ስምሽ? አስባ አዘገርማ ምን ነው ትንሽ ዘገርማ ሳይወረቃት ከማንባባ በፊት ያችን ምላሽ እኔ በጣም ነው የሚያቃዥኝ በጣም ነው የሚያቃዥኝ አሁን የሚያቃዥሽ እኮ ነው ቃስበና አትበጥጪ ሐኪም በላይ ነህን አትባይ እቺ እንደዚህ ነው እኔ ሳራ እኔ ቃል አንደበት ጠብቂ ትሽ እያዝ እሺ ቀጥይ እኮ በጣም ትናንሽ ነገሮች እየመጡ በጣም ግዙፍ የሆኑና ከዛ በቃ ፍርጥ ነው የሚያደርጉኝ ወደ መሬት ምን ሰውነት ያለሽ ነበር የምትፈርጪው አይ እየተሰቃየሁ ነው ያልኩት ቃስ ችግር የምትፈጥሩ እናንተ ለካ አንቺ ነሽ ሁሉ ህልም እያየሽ እኛ በስርዓት እንዳናይ የምናደርገው እንዴ እቺ ራሷ አችል እንዴ አይምጡ አትምጡ ባያቸው ፕሮግራም ያስይዙ። አሁን ምን እያደረግሽ ነው? ምን ይታይሻል? እሺ አሁን ታይ ጻፍልኝ። ምን ይታይሻል? ሊመጡ ነው። ቆይ እንዳይመጡ እዛው ስራ ተነሽ ተነሽ ችግርሽ ምን መሰለሽ? አንቺ የማይመጣ ነገር ላይ ትፈጥጫለሽ። ያዝ በይ ያዥ ያሳህን እህ ይባላል። ውርፖርሴሽን ያው ይሄ ምንድን ነው የማያገባሽ ነገር ላይ የምትንቀላቀል ማምጣት ያጠፋል። እሺ ከታት ያርግ ሳብ ያርገሽ ቁጭ በይ እና ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ሰው ስታይ ነው አንቺ ቀድመሽ አታይም። ለተወሰነ ጊዜ እንዳታይም። ስንት ቀን መውረት ያለ አትፈጥጪ በፍጹም ሰው ለምሳሌ ጎረቤት አካባቢሽ ላይ ሰው እንዳትሄድ ማን ነው አንቺን ታትሄድ እሺ ምንድን ነው በሽታሽ ህክምና ወሰንሽ ነው እንዴ ህክምና ወሰንሽ እኮ እንዳተኝ እንዳተኝ እኔን እንዳተኝ እሺ እንዳተኝ እና ብቻ አሁን እኔ አጋጣሚ መድኃኒቱ ስለደረስኩ እንጂ ሳንስ የሚባል መድኃኒት ሆልብስንሳንስ ምንድነው? ጭንቅላት ያውቆ ማጣብ ነው። እግድ ጭንቅላት ሲሞላ ክለበት ማ እሱ ለማጀር ይችላል። ጭንቀት ነው። መድኃኒት ጨርሻለሁ። ስለዚህ ይሄ መድኃኒት እስክጋኝ ድረስ ግራዋ አላለሁ ግራዋው ስሩ ንቃ ከስሩ ከዛ ዛፉ ዛፉ ብቻ አንቺ ላይ ይብቃል። እሺ ህያት ወይ እንግዲህ እሺ እንዳተኝ ግራዋ ብቻ ግራዋ ኢላሽ ላይ ብቃል እጂ እጂ ስላለ የመድኃኒቱ ባህሪ እኮ ነው። አሁን አልገሳሽ እንዳትረሽሽ ሂጂ ስራው ማን ጠራኝና መቀጠል ትችላለህ። ምንድን ነው የሚቆመው? አልቆም አለ ሰርግ ቤት ነው ገባው ሳትሆን ይቆማል፣ ስትሆን የምትለው ምንድን ነው የሚቆመው? ነው አሁን ልጎነስ በሽታ የማቆም ነው በሽኔ ነው በቃ የአንተ ማሽና እሱ ነው እምቢ አሸዋል ይፈልጋል ነው ፓላኮ ስሚ አንተ ብሩክ ብሩክ ብሩክ እሺ አባት ብሩክ ለምን አንተ አንተ አይ አይሳ ማን ያልከው አባት ሄሎ ብሩክ ብሩክ ነው እሺ እድሜ ሰላሳ ታዲያ ትናፈር ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግብህ ክርስቲያና ጋር ነው ቆመ እና እሺ ባባ ስማ አይቆምብህ። አልቆም አስቸገረኝ። በቃ ልክ ቦታው ላይ ስትደርስ ዝልፍልፍ ነው ቤት ስሜቱ ላይ ስትሆን በቃ አይቆምም። አልገባ ይላል ወይ ይህ ሁሉ ወንዶች ስራ ስሜት እንትን ነው የሚደርስባቸው እኛ ጋር የሚቆምበት ማይቆምበት ጭራሽ የሌለበት ያለ ምንም ጭረት ትከሉልኝ ብሎ የሚመጣ ያለ ታውቃለህ አለ እንዴ? እንደዛ አለ ምንም የሌለው እኔ ሴት ጋር ታልጋለሁ ትከሉልኝ ብሎ የሚመጣ አለ። እኛ ጋር ማይማጣ ፓውስ የለም። ስለዛ አንተ አትቀረ ወንድ ብዙ ሴቶች እኮ እየራቁኝ ስለሆነ እኮ ነው። አንተ በአልጋ ላይ ጠዋካ አታስደስተን። እኔ ደግሞ ያምረኛል። ከበላው ከጠጣው እኔ ስለምን ያምረኝ ሰው አይደለሁም እንዴ? መድኃኒት እፈልጋለሁ። መድኃኒት መድኃኒት ዶክተር እኔም መመዝገብ እሺ፣ እኔም መመዝገብ አሁን ነው በልኮፕተር ከብሎሶ ሶረ ሂድ ውለታን እንዴት እንደምከፍሉ ጥሩ ሰው ና አትንቀብቀበ ሽረት ስማ በሄሊኮፕተር እዚህ እንትን ታውቃለህ። አሁን እዚህ መጥቶ ዶክተሩ ታዋቂ ከፈለክ ያቆማል፣ ከፈለክ ነቅሎ ይተዋል። እኔ እንዲያቆምልኝ ነው አልቆም ያለበት ለንሰሱ ማን ይኸው ተቀመጥኩ። አልቆም ይለኛል። አልቆም ይላል። ቆም እንትን ታክስ አልታዘዝ ይለኛል። ልጅክ ነው ብቻውን ሲሆን እኮ ይነሳል። ብቻውን ሲሆን ለመነሳት እኮ ማን ብሎት አባት ነው ፍቅረኛ ጋር ሲሄድ ግን አይነሳም። ምኑ ነው ምኑ ነው የማይቆመው? ሶስት ወር አራት ወር እጅ ትራስ የለም ጥሩ እንዲቆም ታደርግልኛለህ አይደለ? ማስወገድ ያልከው? እና አትጮህ፣ እጇ አታነካ፣ ለምን ይወድ ለምን ይና ለምን ይወግዳል? ባይሆን አጌጠበታለሁ። አዎ አጌጠበታለሁ። ስንት ዓመት ሰቶቹ አንተ እየቆበረት እሺ አሁን እንዲቆም ታደርግልኛለህ ወይስ አታደርግልኝም? አትሞት ልባ የዶክተር ስነ ስርዓት የለህም እንዴ? ሰው እንደዚህ አድርገህ ነው የምታክመው? አንተ ስማ፣ አትጩህ። እንዲቆም አለ? አዎ እንዲቆም ይቆም። አዎ አቆማለሁ። ምን ያሲ አንተ ብላሱ አስተ ትራሱ ይናየው እኮ ትራሱ ቆይ ዶክተር እኔ እየተነሳ ነው መሰለኝ እና እያየሁት ሰንሳይ ናት። ሰንሳይ ትባላለች። እናት ከቆምክ ማለት ነው። ሴንሴሽን ማለት አይታይ ነው። ቆይ ማጅምራ ቼክ አደርጋለሁ እንትኑ አሁን እንደመሰለኝ እዛ ቦታ መቆም እንዲህ ያለ ቦታ ነው። አርባ ስድስት ናርብ ያለ ናርቦቹ ማዘርዘር አሁን አይጠፋብለሽ ደች እጁ እጁ አርግሽ ሴት ያደረገ ስነት ሴት ከዛ አይነት ቼክ አደርጋለሁ ማሽኑ እሺ አሁን ሴቶቹ ደግሞ በዚህ ጊዜ የሚመርጡ ሴቶች ያንተ ጥሩ እንትን አይኖሩ እንዳዩ ሴቶቹ ጥሩ ልጅ ነ እንድሎ ከፈለግ አሁን ሰራ ነው። እሺ ቆይ ግን ቆይ ያማል ግን ማለት እኔ ነገር ግን ቢቀር ይሻላል አይደለም። ቆይ በሌላ መንገድ ማቆም የምትችልበት መንገድ የለም? ላቆም እኮ ነው እኔ በዚህ ነቁረጣ ለምንድነው የምቆጠው? ለምንድነው የምቆጠው? እሺ አትጮህ፣ ዝም ብለህ ተይና በስራ ተይና እንዲያውቁ በቃ ስሜቴንም እንዲያነሳሳኝ ስሜቴንም አነሳስቶ ቀጥ አርጎ እንዲያውቁ ምን እሱ ብቻ ነው የሚፈልገው። ይሄ አይደለም አሁን ከእንደገና ብትወለድ አይቆም። ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ ሂድ